Александр Григорьевич, Минская правда, Диана Шипковская. Подскажите, пожалуйста, вот в 99 году вы совершили такой смелый, э, рискованный, я бы сказала, поступок, отправились э, в Сербию Сегодня эту страну снова поджигают. В 99-м был? В ну, 99-м, да. да. А, скажите, э, что сегодня, на текущий момент, какая позиция Беларуси по данному вопросу? Что практического мы можем сделать для Сербии? Я думал над этим вопросом еще и раньше. Не знаю, что для них можно сделать. Я бы прежде всего посмотрел, как они э, вели себя во время периода, когда против нас вводили санкции. Не хочу ворошить недалекое прошлое, ну, посмотрите. Знаете, если ты туда, рискуя жизнью, это действительно было опасно. До сих пор перед глазами у меня случай, когда натовцы, они же там бомбили все, опустили нас на высоту, как я на вертолете летаю, 500 метров. Они думали, что я вернусь. Нет, я приказал пилотам, будем лететь 500 метров. Конечно, сбить самолет они могли, но не рискнули, это уже было чрезвычайно. Но я все равно под бомбежками прилетел. Но не об этом, а спустя несколько лет, с 99 -го года, руководство Сербии присоединялось к каким-то санкциям. Вот я в раздумье, но с другой стороны, это наш народ. Сербы хорошие люди, толковые люди. Ну, не повезло им, наверное, в чем-то, как и, и некоторым другим. Но, тем не менее, вот я параллель провожу с Украиной. Часто мне докладывают, украинцы там, вот, мы на Лукашенко молились, а вот как он мог поступить, ну, меня же там как агрессора преподносят в Украине, как он мог, как он мог. А я так, знаете, резко реагирую, а как вы могли объявить нам экономическую войну при нашей позиции тогдашней, до войны? Мы же проводили дружескую позицию, мы же миролюбивую позицию, мы же украинцев поддерживали где только могли. Они против нас экономические санкции ввели, они закрыли небо и прочее, прочее. И начали нас э, долбать по указке американцев. А сейчас закричали, вот мы на Лукашенко молились, а как он мог поступить? Так вы посмотрите, как вы поступили до этой военной российской операции. Так у меня еще хватает терпения, еще чего-то. И каждые сутки, выходные, до 500 человек в сутки, полтысячу приходят к нам – мы их не убиваем и не закапываем, как поляки когда-то э, убивали и закапывали на границе людей. Мы их кормим, мы их лечим. И многим даем гражданство, работу, вы это знаете. Но некоторые возвращаются обратно. Через сутки приходят опять чего-то там купить, попросить. Мы их кормим. Это наши люди. Точно так и в Сербии. Надо разделять руководство и обычный народ. Вот э, станьте на мое место, как бы вы это все понимали. Конечно, сербскому народу надо помогать и придется помогать. Мы такие люди. Но мы учитываем политику Сербии в отношении Беларуси. Ну, если они хотят там, как говорят, на трех стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочее, и везде хотят, чтобы было хорошо. Но им не дадут сидеть на этих всех стульях. И прежде всего Э, евросоюзовцы, куда они так стремятся. Есть проблемы. Это, что называется, вопрос под дых.